诺顿三六零，相信 PC 用户或多或少的都听过这款杀毒软件的大名。前几天我在网上冲浪的时候，看到了这样一则新闻：知名推特用户 Cory Doctorow 报料，新版诺顿杀毒软件会背着用户偷偷用电脑挖矿。你好，我是小夫。免费杀毒软件是病毒这一说法，想必各位早就不陌生了。但是杀毒软件偷偷使用电脑挖矿这种事，还真是百年难得一见。 好奇心驱使之下，我去翻阅了相关报道。其实事情是这样的：诺顿于二零二一年夏天开始内测一个叫做 Norton Crypto 的功能，可以在用户电脑闲置的时候调用 GPU 来挖以太币。看来矿灾也不影响大家对挖矿的热情呀。三周前，诺顿将这个功能全面部署到了旗下杀毒软件上。在开启这项功能后，诺顿三六零就会在电脑闲置时自动使用电脑挖矿。 由于这个消息听起来过于赛博朋克，为了进一步验证真伪，我斥巨资四十九点九九美元购买了一年的美版诺顿三六零。在这里，管各位要一个免费的赞不过分吧？购买美版诺顿三六零必须要拥有一个诺顿账户，之后才能购买杀毒软件。同时，这个杀毒软件也与诺顿账户绑定。诺顿三六零的安装过程十分的漫长，以至于我看完了一集泡面番，诺顿三六零还没有进入到最后的联网激活阶段。 在一首歌的时间之后，终于完成安装。接着，诺顿三六零的主界面就出现了绿色高亮提醒，建议用户将 PC 的空闲时间变为线性。这就是前面说的挖矿功能。而开启挖矿的选项，简单的令人发指。只需要先点击绿色高亮部分的 “Show me how”，之后在弹出的页面中点击 “Agree and get started”，就会进入 Norton Crypto 界面，然后杀毒软件就会开始挖矿。 操作逻辑简单的根本不像是一款杀毒软件，而更像是一个流氓软件。Noten Crypto 对于挖矿的措辞也遮遮掩掩，没有经过流氓软件洗礼的用户很容易就会被诱导着开启这个功能。同时，诺顿三六零安装目录的 Engine 文件夹下也会出现一个名为 Encrypt 点 exe 的可执行文件，这个可执行文件就是诺顿三六零挖矿本体。我的显卡是 AMD 的五七零零叉 T，开启挖矿后。 Noten Crypto 显示哈希算力为四十九点三 MH 每秒，月预计收益是零点零一七七五八亿台币，大约折合成五十七点三三美元。在开启挖矿功能后，显卡的占用率瞬间飙到百分之百。电脑检测工具显示，此时的显卡核心温度是六十六度，显存温度是一百零四度，显卡功耗由待机时的八瓦来到一百瓦左右。 各位可以根据自己所在地区的电价来计算一下是赔了还是亏了。挖到的以太币会自动存入用户的诺顿钱包中，而想访问诺顿钱包就必须要安装 Chrome 浏览器插件。如果像我一样一路无脑点试的话，就会发现浏览器被莫名其妙地安装了一堆奇奇怪怪的诺顿插件。不光浏览器主页会被改为诺顿的安全网络主页，默认搜索引擎也会被改为诺顿自己的安全搜索，有没有以前流氓软件那味儿了？ 没想到诺顿也会搞这种劫持浏览器的小动作。诺顿三六零的挖矿功能乍一看好像没什么弊端，的的确确可以帮助用户通过闲置的显卡算力来获利。但是天下没有免费的午餐，诺顿会抽取用户百分之十五的挖矿所得作为佣金，而同样以矿石机制进行挖矿的其他平台抽成只有百分之一到百分之三。相比之下，诺顿简直就是抢钱呀！同时， n o 诺 n Crypto 挖到的以太币目前仅支持转至 Coinbase 账户。总的来讲，几天使用下来，诺顿360给我的体验并不算好。杀软件通过种种策略有意的诱导用户开启挖矿功能，让我对诺顿360的印象大打折扣。诺顿依靠多年积攒下来的用户信任，堂而皇之的把挖矿包装成利用空闲时间赚钱，同时作为一款收费杀软件。 用户竟然还要为本来已经付过费的功能再次付费，还上不封顶，有没有氪金网游那味儿了？我叫赵家辉，是兄弟就来砍我。考虑到挖矿的电费开销以及百分之十五的手续费抽成，我非常不建议各位尝试通过诺顿三六零挖矿。如果你真的对挖矿感兴趣的话，我建议考虑一下靠谱的矿池。值得一提的是，并不是所有的电脑都可以使用诺顿三六零挖矿。 Note 诺顿 Crypto 对电脑的硬件配置，尤其是显卡的要求比较高。从诺顿官网来看，需要显卡的显存不低于六 G，也就是说，只有 GTX 1660或更强的显卡才可以挖矿。一月十日，又有新闻爆出，诺顿杀软件的母公司 n o t o n LifeLock 旗下的免费杀软件小红伞也集成了名为 Avira Crypto 的挖矿功能。或许到了二零二三年。 挖矿已经是杀毒软件的基本功能了。